Хочу показати нашій громаді, ну, які є люди одні воюють, інші крадуть. Сьогодні ціла банда, це ціла банда зловлена, мародерів. І хочу показати, що хлопці виродки наворовали. Пачка грошей, два пістолета, ну, ноутбуки, документи, ключі від автомобіля. Нісан, пачки грошей, євро, золото, ноутбуки. Друзі, ми передаємо їх. Обов'язково приїжджає зараз поліція.